tengok lagi Nak tengok lagi macam tu lah Memang serono Tapi saya belum tengok lagi Nah di sini ada sebuah video guys Daripada studio Kembara ya Di sebalik tabir filem Mat Kilau episode kedua Mungkin ada episode pertamanya Tapi yang direquest oleh teman-teman sekalian Yaitu episode keduanya So jom kita tengok videonya Let's go Oke, ini adegannya di sini. Oh. Woi, tadi api beneran lah itu. Keren. Rata-rata pelakon dalam filem ini uh, dipilih oleh saya uh, dan of course telah berbincang dengan pihak kemudian oh, yeah. sebab saya seorang yang uh, sebelum saya turun di set penggambaran ataupun even sebelum menulis skrip uh, sebuah filem itu memang saya akan berimajinasi lah saya membayangkan tentang karakter karakter-karakter dalam filem ini terutama yang sekali makilau, saya rasa mereka ni um, berkaliber lah ataupun cukup matang sebagai seorang pelakon untuk membawakan karakter-karakter yang boleh saya katakan berat oh. di dalam filem ini Pemilihan Adi Putra sebagai uh, Mat Kilau dalam filem ini, saya yang uh, memilih uh, Adia Putra untuk uh, mainkan peranan Mat Kilau kerana saya lihat kematangan Adi Putra itu sendiri. Kan? Sebab kita tahu Adi Putra telah terlibat dalam uh, dunia lakonan ini uh, begitu lama dan um, saya memerlukan seorang yang yang berkarisma dan juga oh, agak okay. muda kan, untuk uh, mainkan karakter Mat Kilau ini kerana macam saya katakan sebelum ini, ini adalah kebangkitan awal perjuangan Mak Kilau di peringkat awal. Jadi dia agak hmm. muda kan. Jadi sebab itulah uh, Adi Putra dipilih uh, untuk mainkan karakter Mak Kilau. Pertama wow. sekali saya berbesar lah. satu penghargaan yang uh, sangat besar bila ditawarkan oleh Syamsul Yusof sebab dengan tajuk Mak Kilau ni saya rasa semua tahu seorang tokoh Uh, bernama Mak Kilau uh, seorang pahlawan seorang ulama hampir dua minggu lah. Dua minggu, dua minggu lebih untuk menjawab balik uh, untuk bersetuju ataupun tidak. Sebab wow, bukan berat mudah ya. dan bagi saya Betul, amat berat, berat, berat. Uh, untuk membawa watak Mak Kilau ni. Waktu mula-mula uh, Samsung cakap nak ambil saya uh, dalam uh, filem Mak Kilau ni sebagai salah seorang watak uh, yang kami sama-sama untuk menghidupkan uh, filem ni. Waktu saya rasa sangat-sangat teruja. Sebab filem ni adalah filem pertama saya untuk filem epik, filem sejarah ini adalah filem pertama saya. Jadi okay. saya melihat uh, Fatah Amin yang amat suai melakukan watak uh, awang dalam filem ini. Fatah Amin memberikan uh, kerjasama yang sangat baik kan. Uh, sebelum mulakan penggambaran dia telah terlibat dengan uh, beberapa kelas uh, memanah kerana karakter awang terlibat dengan, oh. dengan uh, skill handal sebagai seorang pemanah. Sememangnya Inggeris itu binatang yang membunuh orang yang tidak berdosa. Aku tidak akan berdiam diri. Saya lihat uh, setakat ini uh, asli dia cukup bersemangat dengan okay, naskah itu dia. dia cukup ya. bertanggungjawab dengan naskah dia pada saya uh, ia satu benda yang bagus yang perlu ada pada seorang pengarah uh, lagi-lagi uh, ini adalah sebuah naskah biopik Beto naskah Kusairi. sejarah jadi bila saya melihat cara bekerja beliau cukup teliti dengan dengan dari segi shot dari segi uh, penghayatan watak Beto ni saya melihat ada banyak sisi-sisi lakonannya yang masih belum dieksplor oleh pengarah okay. lain sebelum ini. Maksudnya kita tak nak mensia lah bakat yang ada pada uh, Beto Husairi dan Alhamdulillah uh-huh. Beto Husairi orang kata tanpa was-was dalam menerima kan. Alhamdulillah dia juga mahu pergi sama dengan saya dan Alhamdulillah kita ada uh, a very good chemistry lah on set. Correct. Dan insyaAllah saya akan pergi sama lagi dengan Beto dalam filem-filem akan datang. MasyaAllah. Dalam kalangan manusia ada Insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggungjawab membaiki umat. Mudah-mudahan keren banget sih. Mulai insan itu kilau. You to pressure them until they give their lands to us. Bumi tanah pang ini Nggak bosen-bosen guys. Apa yang telah kau lakukan pada tanah kami telah melanggar kedaulatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabar Sultan. Oh. Lihat dan saksikan dan kebangkitan anak Melayu. Nada Agung. Allahu Akbar. masih saja bikin merinding ya 23 Jun guys mulanya ya Okey saya seorang penggemar filem aksi uh, juga menggemar uh, mengarahkan babak-babak aksi sudah semestinya lah saya meminati filem-filem luar negara dan Yayan Ruhian dan uh, terlibat dalam filem ini. Syukur Alhamdulillah. Yayan, pemilihan Yayan Ruhian ni uh, ada daripada pihak kembara sendiri, kan, pihak penerbit okay. yang mahukan Yayan Ruhian berlakon dalam filem ini untuk babak aksi. Tetapi uh, saya sebagai pengolah skrip dan juga pengarah filem ini, saya tidak mahu Yayan Ruhian ada dalam filem Mak Kilau ni hanya semata-mata sebagai penyeri babak aksi saja. Saya mahu karakternya juga mempunyai perkembangan yang yang uh, sebesar sedikit memberi impak kepada Mak Kilau itu sendiri daripada keseluruhan cerita ini. Di setiap filem, saya selalu mendapatkan karakter yang hampir sama sebagai orang jahat, sebagai pembunuh bayaran. Jadi saya hanya tanya-tanya sedikit tentang apa dan bagaimana Toga. Tapi yang pasti Toga ini adalah seorang kaki tangan Inggris yang tentunya akan membantai masyarakat Melayu dan siap berhadapan dengan makhluk. uh, wow. bagi saya bila saya involve uh, bersama dengan Yayan adalah satu kolaborasi yang baik bagi saya sebab kalau kita tengok selalu filem-filem lokal kita ni memang filem antarabangsa tapi bila kita uh, berusaha sama dengan Yayan uh, saya rasa dia akan memberikan satu impak yang besar apakah lagi dia lebih terkenal uh, dengan Betul. pertahanan seni dia jadi uh, saya tak ada rasa sangsi kalau filem Mak Kilau ni uh, boleh menyeberang bukan saja di Nusantara mungkin juga boleh menyeberang uh, ke pesedar dunia. Entah kenapa lah, saya rasa uh, Johan Achari itu sangat kena uh, melakonkan uh, karakter Yasin dalam filem Mak Kilau ni kerana the way Yasin menontonkan dialognya sangat meaningful. Kita tahu dialog-dialognya berkenaan dengan uh, maruah orang Melayu itu disampaikan oleh uh, Johan Achari. Saya riset penggambaran, orang kata dah dapat rasa aura karakter yang dibawakan oleh Johan Achari. Saya dan Mat Kilau uh, merupakan sahabat lah. namun tetapi usianya lebih tua. Jadi Yasin memanggil Mat Kilau dengan gelaran Abang Kilau. Abang Kilau, Abang Kilau. dengan penduduk kampung di Pahang uh, sangat akrab. Uh, jadinya bukan saja saya, malah ada Abang Ucup, lakonan K. Rahman juga mempunyai bonding yang sangat akrab, sangat uh, rapat dengan Mat Kilau. Uh, dalam filem Mat Kilau ni ada seorang karakter uh, yang bernama Ibrahim, iaitu salah seorang okay. pahlawan juga. Uh, ini dilakonkan oleh Ali Karimi, seorang pelakon uh, baru. Nama saya Ali Karimi bin Abdul Rahman. Saya memegang watak Ibrahim. Ibrahim ni dia adik kandung Mat Kilau. Ah, di mana dia seorang yang taat dengan abang dia, dengan ayah dia iaitu Tok Gajah dan dia bersifat perwira yang sangat kental lah. Jadi apa-apa berkenaan dengan perjuangan dia sentiasa ke depan. Untuk watak Brian wow. ni saya ada buat beberapa ah, penyelidikan lah. Saya buka di internet, di buku-buku sejarah dan juga saya bertanya kepada uh, pakar sejarah juga tentang uh, watak Ibrahim ni. Skill yang ada pada Ali Karimi ni dari sudut martial artsnya dan kerana karakter Ibrahim ni perlu bukan hanya perlu pandai silat tapi juga bermain dengan pedang dan juga specially tekpi ya. Walaupun wow kalau nak dikompare dengan pelakon-pelakon lain yang lebih matang sebagai pelakon dalam film ini tetapi lakonan yang dipersembahkan oleh Ali Krimi ini pada saya memuaskan dan baik dan tidak uh, menenggelamkan dia sebagai pelakon baru apabila menghasilkan film epik ni sudah semestinya lah saya uh, mahukan pelakon-pelakon yang tu boleh katakan yang berpengalaman yang senior yang grade A kita tak melepaskan oh. uh, peluang oh. untuk bekerjasama dengan uh, Datuk Jalan Ujasan, uh, eh, Namron, Datuk Sherin Tambi yang memainkan uh, watak-watak pembesar lah dalam filem ini. Jadi mereka, mereka Tuan ini Ramzi. walaupun bapak mereka sebagai pelakon pembantu tetapi sangat membantu dalam perkembangan plot filem ini mahu penonton faham the konflik yang berlaku di kalangan pembesar ketika itu. Woo! Mantap! Oke, okay, okay, dah selesai. So, itulah tadi. Setelahnya, ya... Yeah. Abang Samsul Yusuf juga mengatakan bahwasanya pemain-pemainnya ini adalah grade A. Dimana betul sekali kenapa bisa istilahnya mencetak rekor di Malaysia karena yang main itu bukan sembarangan orang yang dipilih oleh Abang Samsul Yusuf ini. Jadi kita yang menonton pun tidak akan kecewa dengan apa yang kita tonton karena sangat-sangat bagus sekali. Saya hanya mendengar cerita gitu kan. Saya hanya mendengar cerita daripada uh, abang saya yang ada di Malaysia bahwasannya cerita ini memang sangat best. Cerita ini memang sangat padu dicakap. Sampai-sampai banyak juga ada orang yang nak tengok dua kali, tiga kali. Sebab apa? Sebab semangat perjuangan dalam diri dia bergejolak. Sebab rasa istilahnya ingin ingin ingin dan ingin lagi untuk merasakan macam mana perjuangan zaman dahulu ketika melawan penjajah so ini sangat-sangat bagus sekali guys dan saya aja nonton trailernya aja itu saya kayak wow dapat banget gitu itu trailer aja udah dapat banget ke kita apalagi kalau kita mau nonton filmnya gitu the best banget So, saya ucapkan tahniah kepada Abang Samsul Yusuf dan juga studio Kembara serta tim serta pelakon semuanya saya ucapkan terima kasih dan tahniah ya. Semoga senantiasa memberikan sajian-sajian yang the best tidak pernah mengecewakan. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang belum nonton langsung saja tonton guys karena di situ teman-teman akan mendapatkan pelajaran, pengajaran dan juga istilahnya rasa di mana perjuangan masa dulu tidak semudah kita sekarang menikmatinya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.